Et eh bien bonjour à tous, c'est Misenzo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur, enfin un nouveau live pardon, sur Sonic Adventure DX, le dernier personnage. Select your character. Voilà, dernier personnage. e Preparation complete. Bon bref, E102. Excellent. All systems, full power! Look at what? me! I'm your brilliant creator, Dr. Robotnik! You're the second of my E100 model machines! E102, codename Gamma! Gamma. That's right! You will now obey only me. Okay. Chef oh. The shooting range is through this door. Your big brother, E101 Beta, is there practicing. Enter Gamma! You're not as advanced as Beta is, but you'll do fine. Donc en fait, ce truc-là, ah, Destroy the sonic target. Destroy the targets and you'll get extra time. Ah, et des stages avec lui, mais il y a aussi le fait de combat contre, euh, contre nos frères, robotiques. Ok. Mission complete. Ah, c'est le niveau. <laughs> je pense pas que ça va durer longtemps. Je pense que c'est une partie bonus et euh, on, fait là tout maintenant avec Super Scénic. On verra. 39. Nouvelle. Ok. peut parler avec Gilman, hein, du coup Alors, comme j'ai dit, Lucas Amy. Je connais pas, alors que lui, il va encore mieux. Je pense que a euh, peut-être... Super. Euh, encore une, ga une galère comme... Euh, bon, bah d'accord. Super. Ah, mais c'est ah, d'accord. Je vais faire ça en secondes pour rien. Non, fallait voir Eggman. Ouais. Good job, Gamma. I didn't think you had what it takes. Okay then, Gamma. Here's your test. If you want to stay on board, you must be able to pass it. So pay attention to what I say. The almighty egg carrier is a flying fortress that needs a good crew. Come forth, Beta! I'd like you to meet your older brother, E-101. Just call him Beta. I am pitting the two of you against each other, and the winner serves on my ship. I put my bets on Beta, but I owe you at least a fair chance. T'inquiète pas, je vais démolir, mon grand frère. Littéralement mon grand frère, on À chaque fin de stage, on a un robot comme ça à défaire. Il les pires boss. Enfin, les pires boss. Non, Mission complete. <laughs> a rien compliqué. Le dernier boss, c'est contre Sonic. Oh oh, oh, oh, You surprised me, Gamma I had a funny feeling there was more to you than meets the eye. I hereby grant Gamma permission to serve on board the egg carrier. What? So you want to come along with us, eh? Okay, okay. We could always use a spare set of parts, I guess. You have special permission. grand frère quand même, euh, je veux bien l'emmener avec moi. Je sais pas, c'est quand ça, on voit les carrières comme ça, euh, remonter et tout. Ah Aha! Testing 1, 2, 3. You, the elite egg carrier crew, are here today to hear a very special announcement. Behold, it's a tailed frog! Very unique. This frog is absolutely vital to my plans. I command you to locate this frog immediately! You hear me? I don't care what it takes to get it. Just bring it to me! We haven't got time to waste, so come to attention! Donc, donc là, on doit aller chercher la grenouille de pique. Ouais. A long-tailed frog was seen heading toward the beach. Ok, donc vers la plage. Comme Big, il euh, vers la plage pour aller la, repêcher. Ok. Couture, d'accord. A long-tailed frog was seen heading toward the beach. I found it. 5 qui saut Merde, j'ai un peu vu la Ouais, oui. Euh, ici c'est Ciao gardien Non Select your carrot preparation complete. capture complete. Oh, oh, c'est rapide ce niveau-là. Hein. c'est rapide en fait. Hein. Je pensais pas que ça être <laughs> si rapide, genre les niveaux. Genre, euh, pour ça, euh, en fait, j'ai fait très chercher le Et pourquoi tu veux faire ça à un méchant Enfin, non, il est pas vraiment méchant, Gamma, c'est vrai. c'est bizarre. Oh putain, c'est No, don't go any closer. Ah. <gasps> I'm sorry. I see you must not be one of them, huh? Did you notice the presence guarding these children? He's a very loving and gentle creature. These little creatures are too vulnerable without its protection. This protection allows them to continue seeing in peace. Even I was surprised the first time I saw him. Now my father is trying to take their sacred home. It seems his heart is closed off to us all. My true hope is that someday we'll understand each other. This frog's the one we want. No, here's the real one. My frog is the right one. Ah, dummies, dummies, dummies, dummies! None of you got the right one! We must find the frog with Chaos's tail! That same frog has also swallowed a Chaos Emerald! Huh? Ah! There it is! Right there! I'm proud of you, Gamma! I knew you'd be of use to me! All you worthless hunks of junk, be gone! You will get a new assignment. This one's easy. Go to the room through that last door. Once there, you'll find a girl and a bird. Just get me that bird! Now, go! J'ai aimé là. Ah ouais, non mais ça passe plein de trucs. Is this the one? Qu'est-ce qu'ils font, ton frère This is the wrong room. Ah non, là, tu te poses la question qu'est-ce qu'ils font un ton frère je vais retourner, je euh, vais faire 10 000 aller-retour. Non, c'est Ça, je leur C'est quoi ce délire avec du mal Ah, on a le score. On a. Oh, on a le score de la, fois dernière. Ah, c'est C'est pas logique parce que Amy n'est pas encore libérée, mais... Hey! Give me the bird. No way! Resistance is futile. Give me the bird. I said no! Why not? None of your business why not! I want to know why you want it! Data unavailable. You don't even know? I bet you'd be mean to him, you bully! Why not help us out instead? Don't you know how bad I feel? Does not compute. Why try to save that which is useless to you? Does not compute feel sorry for you. Eggman failed to give you feelings. Wait a minute, Birdie! Get going! danger is here. Hurry, we'll be arriving at the Mystic Ruins base soon. So, you're not like those other robots, huh? You truly are a good person inside, aren't you? I guess we can be friends then. Take care, okay? Fais ça, une Testing, one, two, three. Gamma, get ready for battle instructions. Get the jet booster from the ammunition room and get up to the deck. The ammunition room is unlocked. C'est pas là le dépôt, mais je sais pas. C'est un truc chiant là, avec la forte chance. Avec un mot de passe. Hein, voilà. Ah, c'est cool, d'avoir mis un pont. Mais merde, je suis tombé en plus. Non, non, non. Non, tu pas bien. Je sais pas où je l'ai ou pas. You just kidding. Ah, oh, tipo voilà. Okay, see, we are arrived. Here's the jet booster. Jet booster. Press and hold the jump button and you'll float for a while. Okay, let's go. Ça va, Gana? Tu sens Okay. Ok, ça permet de planer, ça c'est cool ça. I see you've got the jet booster. Report to the rear of the ship. on vous à l'arrière du. Hurry. 8. Walters. Tu vois ce que je dis. Donc appel du mouvement. Ah, Sonic. How can I serve you, Dr. Robotnik? Eradicate all of those menaces! Give them all you got! Aye aye, sir. I will comply. I'm counting on you, Gamma! Tomar condições aí. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Pathetic. Cette on l'a vu quatre fois. Stop, Mr. Robot! Amy? Hey, Mr. Robot. I know you're not an evil sort. Wait, remember me? Amy! Oh, I really don't get this. Sonic, look! The egg carrier is losing altitude! We've got to split! Take Amy and go! What will you do? I'll nail that Eggman! He must be stopped at all costs! again for saving me as usual, Sonic! And how are you, my metal friend? It's dangerous here! Why not leave, Eggman, and come with us? Why do you help me? I told you we'd be friends the next time we met! Even Birdie wants the best for you! You must ditch that awful Eggman. Amy, come on! Obrazów ten Dr. Robotnik. Enemy. Master registration Deleted. E-Series. Friends. Must save. If you have the Stone of Wind, gusts of strong winds are known to blow in the caves. Alors, donc on va aller dans les grottes. Hein. Mission failed. Mais qu'est-ce qu'il fait gamin aussi Oh non, c'est pas là. The train headed for Station Square will be departing soon. Ah, euh, if you have the Stone of Wind, oh, gusts of strong winds are known to blow in the caves. Ok. Mission failed. Je me tue tout seul, hein. je vais même. J'essaie de tuer, voilà. Ah, ok. Je vais Hop oh. Oui, une deuxième Voilà, on détruit ça. On vole. Euh, dégage ça, en fait. Hop. bonne paire c'est cool. Ok. Attends, attends, attends, Voilà. Hum. Je vais mettre... Hop. Voilà. Aïe. ça Voilà. Tout va bien. Oh. Ah, regardez, c'est péter ça. Peut-être pareil Ah, il y a d'autres choses. Ok. Notre prochaine cible, elle est là. 104. Tiens, manche ça E104. Faut qu'on s'appelle. Il prend toutes ses vies. Hop. Voilà, il va exploser comme tout à l'heure. Je suis dans l'explosion carrément. c'est bon, tout va bien. <laughs> voilà, je clique. E104 Epsilon. Rescue complete. sal. e E-103 Delta. E-104 Epsilon. Rescue mission accomplished. E-105 Zeta. E-101 Beta. Location unknown. Perhaps aboard the egg carrier. Donc là, on va aller à Mystic Wing. Ouh. Mode change. Voilà. Ah, il accélère on on suit un coup. On va peut-être faire ça plus que ça fait une bonne oreille quoi. <laughs> un scanner de d'articles. The train headed for euh, Station Square will be departing soon. Scanner de quelqu'un scanne votre article, hop là, hop, ah, voilà, hop, ah, ça scanné, hop. <laughs> scanné, hop, ah, j'ai scanné le wagonnet. Encore. compte, Bon <laughs> je suis traverse, je traverse, je... Enfin, hop, je scanne des arbres, <laughs> j'arrête. hop encore. Allez, j'arrête, j'arrête. Vraiment, vraiment, là, j'arrête. C'est pratique de panique. Ah, c'est pas des trucs compliqués pour une fois. Euh, euh, les, carrières. les, carrières. aussi, c'est. Mmh merde. Euh, ouais. Je reprends dans le niveau comme un con. Je vais en bas. Ouais. c'est pas là-dedans par hasard Non, c'est pas là Ah, bah si, c'est là. ouais ah, il a pas de bonne porte. Putain. J'ai réussi à l'heure. c'est ah, là. Voilà, c'est ici. Une chance, alléchant, vie. Je te le dis, elle est pas marrant. Elle est pas marrant. L'autre fourni. Chien. Putain. C'est ce scan, c'est bon, c'est dans la vie Ah, mais Gaba, il est trop gros. Il vu sur deux boutons en même temps. C'est chiant. <laughs> j'appuie sur ce bouton, ça change quoi Voilà Ah mais ça change plein de trucs. Ah non, pas du tout. Ça change deux trucs. Putain mais... Non mais... Ah, en plus je tombe. Ah c'est chiant comme avec les rappelle les Putain, tout à l'heure quand il fallait pas que j'y aille, euh, j'ai réussi en deux secondes. Oh non on va partir. Voilà, je vois, je mon ombre. Euh, oh putain, la carrière, elle est où déjà Ah non, je suis bête. Bah ici, les carrières, oui. Ah oui, ah oui, ah prendre le bateau, c'est vrai. Le bateau, Non. Ah, c'est l'autre porte. Putain, je fais ça. On sort d'ici. Ah bah non, c'est l'autre porte là. C'est la porte en face oui, c'est bon, je m'en souviens, c'est pas là. Du tout. C'est du tout là. Ah, du coup, je peux bien faire un épisode. Au moins là, on prend pas la tête dans lui. Parce que lui, il peut pas y aller. Parce que l'eau nous ralentit. Vous savez pas. Là, nous ralentit. non, on sur la maison de Big. Hop, c'est rapide. Avec son c'est lent. j'ai oh non, on monte pas vers la maison pig Big, hein, c'est autre chose. c'est un gros fort. qui s'appelle Big. Big Cat. D'accord. Ah, je suis pas... Ouais, je pouvais pas remonter. The train headed for Station Square will be departing soon. This is it all. On Ah, si vous prenez le bateau. Ah oui, c'est ça. Vous allez ici et le carrière est par là-bas. E-Series Data. Beginning search. Accessing data. Hot shelter. E-Series location confirmed. Unlocking hot shelter sector now. Allez, ah, on va parar. Tá fora, aconteceu. Carrière. La carrière. Et là, je me souviens, on sait quel temps. Que être te prendre en fait. C'est pour remonter. c'est Hein. Bon, on va peut-être aller vers la porte, je sais pas. Non, c'est Skydate. Your friends are in the hot shelter. Hurry up and rescue them. con en fait. Maintenant le boss. C'est quoi Ah bah c'est les boss de faire. C'est un MD. On est déjà passé par là avant qu'on allait à... Je disais bien que lui aussi il le faisait. Je me calais pas prendre. Ah, pour vrai j'ai cru que, que la chair elle, elle, elle, pas c'est tout. Ah, c'est je prends. Voilà, je tout. Une vache, mon différent. qué? Ah, c'est tiens, je dois compter. Ah, je me souviens de ça. Je me souviens de ça, oui. Voilà, là, pas. Activity ceased. Whatever. Az egy saksz, hogy mi az életekben. Halló! Tudnék, hogy kisztolni, akkor? celle ça. Ok, tiens. regardez-moi ça Ah, mais la la caméra Mission failed. Mission failed. Je comprends pas les personnages, mais je arrive pas à c'était... Il est gamin Mission failed. Qu'est-ce qui s'est passé encore Je déteste quand je me fais ça. Je sais pas à travers le son, c'est chiant. Ah mais la planche, quoi, Mais putain laisser l'espace de prendre une vie. En moi, voilà. Non, c'est parfait. On peut se pire mon vie. passe, des fois ça passe pas, j'ai pas, j'ai pas. Oh non, tout sérieux, t'as plus de tout ça. Des fois le personnage c'est sais pas tout ça. Voilà, on passe par le feu, on Voilà. je suis partager en face pas. activity ceased. les autres. Hein. C'est juste du menu de scanner. Voilà. Je comprends hein. E105 Zeta. Rescue complete. Et là, j'entends des... e 105 Zeta rescue complete. Units remaining. Gamma. Beta. en bonjour, Ooh. Mm. Mission complete. c'était les frères des oiseaux. De l'oiseau qui, avait une émeraude du carreau. deuxième frère. je suis que c'est trop mais Il va avoir le deuxième oiseau de la famille. c'est déjà ça. Et voilà. que je vous dis, Merci à tous à, à, tous d'avoir regardé ce live et à très bientôt. Ciao